Hello do'stlar, sizler bilan yana ve bugünkü video rolikimde men sizlerge 15 daqiqa ichida pro tarzda montaj qilishni o'rgataman. Ya'ni bugungi rolikim Filmora X dasturi haqida bo'ladi va ushbu rolikim orqali siz Filmora dasturini to'liq tarzda o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. şundayken ekan, ko'p video videoroligimizni boshladik. do'stlar biz hozir e, filmora dasturini ochib olamiz mana ekranimizda hozir e, ochilishni boshlaydi ustiga ikki marta bosamiz va bizning versiya bu 10 versiya ya'ni wondershare filmora x e, nimadan ham bilishingiz mumkin versiya yozilgan joydan xo'sh ushbu versiya anchagina yaxshi stabil hozirgi kunda eng stabil ishlaydigan versiyasi agarda siz ham e, yangi yuklab olaman desangiz ushbu versiyadan foydalaning va bu yerda kirganingizda oldin ochgan proyektlaringiz turadi va bu yerdan новый проектga bosasiz va formatni o'zingizga kerakligini tanlab olishingiz mumkin va bu yerda har xil formatlar bor masalan 16 ga 9 har doimgi hamma narsada stabil tushadigan format bo'lib Qolgan formatlari Instagram, standart va boshqacha formatlar. 16 ga 9 ekranda turaveradi. Va noviy proyektga bosamiz. Va mana bizda dasturning interfeysi va sizga timeline ham boshqacha nima ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, chunki siz birinchi marta ochib olyapsiz bu dasturni. Birinchi martada hammada shunday bo'ladi va xo'sh ikki marta bossangiz e, bu yerdan nima ochish imkoniyati bo'ladi masalan biz gta e, gameplay ochib olamiz oddiygina oddiygina gta gameplay va buni timelinega tashlaymiz va men hozir sizga noldan boshlab tushuntiraman va bu yerda do'stlar e, o'zgartirmoqchi bo'lsangiz ya'ni ochgan proyektingiz o'zi aslida 1080 piks, 1080 piksel 25 FPS da ochiladi va ya'ni bu degani 1920 ga 1080 kattalikda ochiladi va video esa sizda qanday formatdaligini bu yashil knopkada ko'rsatib qo'ygan bo'ladi va o'zgartirishni xohlasangiz videoni formati o'zgaradi proyektingiz tiniqlashadi va buni izmenitga bosamiz va agarda sizda bu yerda kompyuteringiz anchagina kuchsiz bo'lsa buni tegmang agarda kuchli bo'lsa polniyda qo'ying va buni hozir ovozini yo'q qilib qo'yamiz va mana oddiy gameplay va bu yerda ko'rayotganingiz ushbu 43 e, tool ya'ni bunga bir marta bossangiz videongizni qirqib beradi va mana biz hozir qirqmaymiz buni va endi eng birinchi bu yerda effektlar bor masalan titri degan joyga kirsangiz bir qancha effektlar bor bularni o'zingizga intro qilib olishingiz ham mumkin ammo men intro qilib olishni tavsiya etmayman chunki baribir sifati boshqacha juda ham unchalik emas va biz hozir ushbu videoni olamiz va internetda yuklab oladi va gameplayni ham bu yerga tushiramiz va buni pastga tushirib olamiz va o'zi yuriydi va endi buni ustiga o'zgartirmoqchi bo'lgan joyingizni ustiga ikki marta yozasiz Ctrl ani bosib delete qilib shakzo deb yozamiz va keyingisiga eng sifat sifatli kanal va keyingisiga shakzu eng sifatli kanal eng birin pauzaga bosilib ketdi eng birinchi eng birinchi deb yozamiz va xo'sh okayga bosamiz endi eng sifatli eng birinchi mana yozildi endi timelineni ni kattalashtirib qo'yadigan bo'lsak ya'ni Э, bunaqa qilib qo'yadigan bo'lsak переходlar qo'yishimiz oson bo'ladi э, montaj qilayotganingizda masalan 3D degan joy bor va bu yerda 3D переходlar bor э, va box turn o'zi ustiga ikki marta bossangiz ko'rsatib beradi va biz orbit twist fonni tanlaymiz ya'ni ushbu переходni ikkisini o'rtasiga qo'yamiz va mana ketdi va mana e, bu nima qilyapti ustiga ikki marta bosasiz va bu yerdan xroma keyin yoqib ushbu e, rangni yashilga tanlaysiz va dopustni ko'paytirib qo'yasiz va endi толщина кромкini katta qilib e, o'zingizga qulay qilib nima qilib olishingiz mumkin va bizda shunday bo'ladi filmora dasturida hozir bu yashil rang unchalik ham tushmagan futajga bu filmora yashil rangni aylantira olmadi boshqa ranglarni bemalol aylantiradi chunki bu ranglar sariq yashil e, moviylarga aralashib nima qilyapti va futaj ham qo'ydik buni xroma keyni yoqishni o'rgandik endi bu yerda transformatsiya bor ya'ni masshtab buni kattalashtirib kichiklashtirsangiz bo'ladi va o'z holicha turadi vrachenie buni burib nima qilib tashlasangiz bo'ladi buni nolda qo'yamiz va transformatsiyasiga unchalik ham tegmaganingiz ma'qul bu ramkada движение qildirganingiz yaxshi va xromaki key endi korreksiya bu korreksiya nima profil uh, gopro uh, va bular buni nima qilib burib nima qilib beradi masalan Bularni unchalik ham ishlatmaysiz, montajingiz davomida kerak paytda o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Buni o'chirib qo'yamiz va сбросga bosib nima qilsak ham bo'ladi. Kromankini yoqib qo'yamiz xolos. Допускni va толщина e, kronkini ko'paytirib qo'yamiz xolos. Endi videoni kattalashtirib ochib ko'ramiz. Va mana va bu yerga endi musiqa va shu dasturni o'zini eng zo'r tarafi o'zida ham musiqalar bor ya'ni bular avtorlik huquqsiz agarda siz full versiyani yuklab olsangiz shunday bo'ladi masalan ushbu qo'shiqni tashlaymiz va mana Thank you. va mana tashlab oldik keyin videomiz nima qildik endi bu yerga tashlab oldik va endi переходlar bor faqat 3d emas balki film stock nomli nimadan ham bularni yuklab olishingiz mumkin masalan hozir ushbu nimani o'rniga qo'yib ko'ramiz va mana ko'ramiz va mana shu переходlardan ham foydalansangiz bo'ladi ya'ni bularni o'zim film stockdan yuklab olganman va faqat bular emas menda boshqacha effektlar ham bor ya'ni bular yuklab olingan va mana shunday endi 3d fan emojilar ham bor va ushbu yurakni va ushbu layklarni belgisini tashlaymiz menimcha nima deyotganimni tushundingiz videoga layk bosish esdan chiqmasin bu yerda do'stlar ovoz bilan ishlashni o'rgataman ustiga 2 marta bosamiz agarda siz equalizerni e, o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi masalan akustik bularni bilasiz Qo'shiqlarning formati elektroniklar bor boshqalar masalan bas format va e, pop soft texno shunga o'xshash formatlar bor va vysota tonnani ko'tarib qo'ysangiz qiziq bo'lib ketadi ko'rdingiz buni tushirib qo'ysangiz ham antiqa bo'ladi shuning uchun buni nolda turgani yaxshi va udali tfunoviy shum qilsa ham bo'ladi ovoziga lekin bu professional emas ovoz bilan ishlash uchun shuning uchun u funksiyalarga tegmang va bundan сбросni bosib qo'ysa ham bo'laveradi okey va buni pasaytirib qo'yamiz minus minus o'ttiz beshu o'n to'rt dbga tushirib qo'ydik va endi effektlar effektlar bundan ham yuklab olgan effektlarim bor ya'ni svetokorlar bor bu yerda sinematik svetokorreksiya bular buni videongizga tashlasangiz rangi o'zgarib antiqa bo'ladi va mana svetofor o'zgardi buni yana videongizga tashlasangiz yana o'zgaradi va bularni onlayn internetdan yuklab oladi ularni xohlasangiz bering xohlasangiz bermang va men olib tashladim videodan xo'sh endi bu yerda antika ramkalar ham bor border deb nomlanadi dasturlashda ham border hmm, bu yerda glitch chromatic aberration ramkalar bor o'ziga xos antika bularni xohlasangiz ishlatishingiz mumkin bu yerda mana retro retro stilda bir ramkani effekti bor ekan va e, buni yuklab oladi agarda siz yuklamagan bo'lsangiz men ham yuklamaganman shuning uchun yuklab oladi va hozir yuklab bo'ladi internetingizni tezligiga ham qaraydi agarda filmora serveri sekin ishlasa sekin yuklab oladi va pauzaga bosamiz va mana retroga aylanib qoldi bu qochirib olamiz izbran yo'q va endi shu effektlar kelgan bu yerdan o'zingiz korreksiya sveta совпадение sveta bu yerdan korreksiya ko'r bersangiz bo'ladi videongizga tayyor nimalar bor va nimalar ham bor o'zini tayyorlari va boshqalari bu yerdan subrochga borsamiz va okey xo'sh keyin bu yerda videongizni nimasini nima qilsangiz bo'ladi ya'ni mm, tiniqlashtirib boshqacha qilib nima qilsangiz bo'ladi ослежение движения e, xo'sh buni nima qilsak xo'sh buni bu o'zi unchalik ham kerak emas xo'sh keyin masalan ushbu videoyimizni быстро e, qilib 8x tezlikka qo'ysak juda ham tezlashib Ma mana bularni videoda e, tezkor video qilmoqchi bo'lsangiz timelarni o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi va filmora dasturi juda ham oddiy buni yuklab olish ham oddiy bu yerdan videodan skrinshot qilsangiz bo'ladi va ovozini ko'tarib nima qilib sozlasangiz bo'ladi va endi bu yerdan ya'ni shu ekranlar e, nimasidan izmenit proporsiya ekrana qilib e, full hd formatda hozir biz buni 4 k ga qo'ysak ham bo'ladi ammo render cho'zilib ketadi shuning uchun buni nima qilamiz 60 fps e, full hd da turaveradi bu yerdan ovoz yozib olsangiz bo'ladi va bu yerga bildirgilar e, markerlar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi va bu render rendering predprosмотр ya'ni bunga отмена qilsangiz ham bo'ladi chunki renderni tez qilishingiz uchun ya'ni e, bunda nima qilsangiz bo'ladi bu ham qotadi after effectga o'xshab ba'zida va bu yerdan xroma e, keyin yoqamiz aytganimdek va допускni shu 90 shular atrofida qo'yib nima qilamiz va eksportga bosamiz bizni videomizni saqlab beradi va 420 megabayt ekan buni отменить qilsak ham bo'ladi va eng oxiri nechi buni delete qilamiz keyin buni nima qilamiz vaqtga qarab megabaytni ham ko'p aytadigan nima bu dastur endi timelineni minus qilib kichraytirib qo'yib boshiga nima qilsak bo'ladi mana kichrayib qoldi endi eksportga bosadigan bo'lsak videoni nimasi kam va 50 megabayt bo'ldi va ko'rganingizdek eksportga bossangiz video saqlanadi agarda e, login nima unaqa qilsangiz to'g'ridan to'g'ri YouTube o'ziga joylab borsangiz bo'ladi masalan duh etapni e, autentifikatsiyani yoqib bu bilan nima qilsangiz bo'ladi va bu yerda ustroyство degan joylarida qaysi nima uchun nima qilyo render qilayotganingizni ham ko'rsatsa bo'ladi masalan apple tv 4kga 87 megabayt psp emulyator ya'ni telefonga o'xshaydi playstation emulyatori shunga 44 smart tvga esa 18 megabaytda render qilar ekan biz kompyuterni tanlaymiz va bu yerda formatlar bor agarda shunchaki ovozni nima qilmoqchi bo'lsangiz mp3 qilasiz Э, movie bo'lsa megabayt kattaroq bo'ladi ya'ni bu after effects va premier proda o'qishi oson format movie o'zlari ham movie formatda saqlab beradi keyin bu yerda mp3 turadi va bunga nom beramiz masalan e, gta 5 buni yozish shart emas va eksportga bossak bizdan nima vaqt so'raydi va kutamiz biroz bu render qilib bo'ladi Va do'stlar, bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada ijobiy fikrlaringizni yozib qoldiring. Va men videoni shu yerda xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga omad, hammaga rahmat. Sizlar bilan Shakzo bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hammangizga xayr.